Yung ano na lang, tinas, impacted ka sa parang lenses ba? Na ganyan. Ito, uh, may, may kumali. Ito, ito, ito. Ito ay tuloy-tuloy doon. Isasarad ng pencil to, oh, paganyan, dito. Ganon. Parang dalawang pencils. Para the people will dito umupo. Ha? Yes, sir. Dito umupo. Dalawa, dalawang ano siguro. Yes, sir, dalawa. Ganyan pa. Dito. Para uh, pwede rin habang mga iba nagsishaming yung mga ano nila, may upuan naman yung mga narito. Aside from the yung uh, umbrella. umbrella. Kasi umbrella lang i-allow natin dyan na pupuntahan yung mga you can also bring your own umbrella pero dapat ganyan, uh, ganyan size. Ngayon yung mga walang upuan, dito upo, dito gagawin as what. Uh, uh, so, so lahat lang, hanggang doon, patay upuan lahat yan. Tumayos pa si Sir. Uh, ito yung taga Dragon Arts ah. Dragon. Ah, ikaw ba sa ano? Ito yung nabanggit ko na rin kay ano ito eh. Na ito, i-restore natin yung, di ba, binera niya ito para makapasok kayo. Ibabalik yon tapos gawin natin upuan. Ha? Kasi hindi dito maging eh, entrance. Ang maging entrance is sa water. Nasarado natin dito. Pero yung mga tao, pwede mo po rito. Ha? uh, para this can uh, use as uh, watching the sunset. Opo lang dito. So, ilan ba ito? Ang height ito? It, this, will be, eh. this will be the final uh, height of the dolomite. Ito na maging final. Okay, so... Bababa ka dyan, bababa ka lang. So, haba ano dyan, pagawa kayo ng kuha. Katulad yung nandyan, ah, tignan ah, ninyo. Yes, ganun. Ganun na gawin ninyo, ha? pati finish. Ganun rin. I ipareho natin. Ah. Okay, kung natin dito. ah. So, the distance from here up to the to the fence. Yung Ilalagay ng fence, di ba? Ganun. Ilalagay natin ng fence dyan. So, there is a space in between. So, so we're looking into a place na mayroon pag natin dito ito, paglalagyan ng ah, possible stakes if they, alibaw ah, may mga shows dito later on that will accommodate. Ilan ba yung carrying capacity ito? Sabi 1.5. Ah, at the most, 1.5 sir. So, mga 1,000 people will be accommodated to one session dito in future ha. Ah, ito ang gagawin natin para pitang stage from the from the fence up to here kasi hindi naman gagawin na visit eh. Magtatanim tayo ng kahoy dyan. Ito na sir, yung balitbitan. Nasaan yun? Ayan, yan. Oh. Yan, yan. Lalago yan, ano? Kasi, um, kung wala na lahat ito, lalakad ka dyan, makita mo itong mga nagsiswimming. Dapat may context tayo kasi, naman, ano? So, sige, maglagay tayo ng tanim na yan, tataniman natin dito para ma-conceal naman yung mga Siguro natin sending muna lang natin siya sa Tulubay. Pero dito, ano dyan naman. Kasama rin kasi sa paglilinis yun eh. So, we will officially uh, ah, update ito later on uh, today, di ba? But I am looking forward na yung mga unang pupunta rito will be, kung binibit mo naman, ano, but it will be in different process. So, ang aking ano, to give also uh, ng courtesy Dito kami March, two years and a half ago, the opening the battle of Manila Bay. Okay, sige, sige. There was this big picture noon na nagtatapamag siya, uh, followed by several uh, hundreds of people siguro. We would like to get uh, to bring this one. We would like to give 4,000 uh, to them. This 1,000 people na nagpartya noon, we will, if you are participant of those Akbacha, uh, will be given you the priority to be the official guest dito when we open it. Para naman bigyan natin ng pagkakataon yung mga nagmatya noon na nag-umpisa na maglinis dito. Ilan, ilan siguro yan? So we are looking into a place na mayroon pag natin gagawin ito, maglalagyan ng uh, possible stakes, stage, alibaw ah, may mga shoes dito later on that pa accommodate. Ilan ba yung carrying capacity ito? 1.5. Ah, at the most, 1.5 sir. So, mga 1,000 people will be accommodated to one session. If we do that, ito ang gagawin natin para pitang stage from the from the fence up to here kasi hindi naman gagawin na visit eh. This is the visit lang ito. Ito, Tatanim tayo ng kahoy dyan. Ito na sir, yung balitbitan. Nasaan yun? Ayan yan. Oh. Ayan Lalago yan ano? Kasi uh, kung wala na lahat ito, lalakad ganyan, dyan, makita mo itong mga nagsiswimming. Dapat may contact privacy. kasi naman ano? So, Sige, maglagay tayo ng tanim na yan. Tataniman natin dito. Po mga kababayan, no? dito pa tayo ngayon sa may uh, Dolomite uh, meron nga po dito mga payong na po na nakalagay ayan ang ganda na po dito mga kababayan no? Oh. mukhang uh, beach resort na po siya may mga payong po no? pang beach kulang na lang dito mga net para sa volleyball ayan so take natin yung opportunity mga kababayan habang nandito pa po tayo sa loob punta tayo doon mga kababayan sa may uh, rock formation punta tayo doon sa may rock formation kasi doon po yung mas maganda na pwesto dito na po yung mga basura na nakolekta ng MMDA at ang DPS, nandito pa rin po ang DPS Mandaragat. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-clean up dito. Yung tanghali. Oh. Dito sa may bato ganda ditong pwesto Tiniklop na po nila yung payong. You check the limits, you still advance, no one other Though we'll keep stomping, but we ain't walking We keep on dancing, that's how we rock it 7,107 islands of beauty, see pieces of heaven